Dien, dien. Man nu, vajag domājam. Es vajag prāstu, man ļoti liela garība. Nu. Jā, pēc divām nedēļām tik jā, varētu tikt. Jā, jā, jā. Tā varētu tā kā? Nu, varētu, jau varētu. Jā. Jā. Nākamais šodien nākošais? Jūs? Nē, nē, nē, nē, tu pagaidiet, jā, nāciet. nauda nosaka mūsu likteni, kur paliek āršu dotais Hipokrāts vērsts, neriskējāt citu dzīvību, atver acis sev un citiem, pievienojies dzīvē bez korupcijas.